байқайсың ба мен саған мына айды алып беремін күнді алып беремін мына бақтарды алып беремін барлығын ай менен күнді не қыласың мағаннан гөрі алтын шакек алтын цепочка сатып берші сен дайым эле ушундай мен бир нерсе сүйлөп атканда сөзүн бөлө бересиң да башка жака бура бересиң сөздүчү ой <laughs> ладно тамаша тамаша мага хотя бы бир гүл сатып берип койчу анда Gülele? Kança onun? Birdir. <laughs> Ha bul başka söz. <laughs> Kara çıkanlar sonun cerlerken ne ya? Ova. Nasip bak. Yok. сен маған тұрмысқа шықпайсың ба тұрмысқа ооба шығам қашан шығайын қашан шығайын нұрбек не ол сөйлебей қалдың сөйлеші жоқ кішкене көбірек сөйлеп алдым деймін да ошондо эмне сага чыкпай үйленбей үйлөнбөй калдыңбы сен карачы кандай сонун көл болчу жерлер экен э жүр басып келебиз негизи аял кишини көп уга бербеш керек экен бир эки жолу аяшыңа тамак жасашып үй жыйнашып койдум эле бүгүн эртең менен туруп алып айтып атпайбы түшкө тамак жаса деп коет мага сагабы жиним келди мен сага айттым мен эмне мен сага эмне мен сага эмне тиги сатып алган ашпазчуңмунбу дедим туурабы жайлап турмунбу десем эле аялым карап туруп тур анда үй жыйна деп атпайбы макулбу анан күлкүм келип кетти да э койсоңчу айланайын мен сенин эмне айтканыңды аткарып жүрө беришим керекпи дедим анан сыртка чыгып алып кетип калдым э молодец бул жагын еркекше қылыпсың да еркекше қылыпсың молодец сыртқа шықтым дағын тамағын да жасаған жоқпын үйін да жинабай кір жууп отуруп алдым елестесе <laughs> жаман жайлап турмун бек нұрбек тұр ексің бе дағы эле турбайсың ба эртеден бері мен кеткенден бери уктап ғой ба ушинтип түнү бою уктабай кино көрүп отурасың нурбек укта дегем турбай каласың дегеним саат канча болду саат төрт жарым болду саат кеч кирип кеткен турбайбы кирдик кеч тур эми болду тур карачы кечке уктап жатып өлүп мен чарчап калыптырмын кичине жатып эс алып алайынчы жақсы жақсы жақсы жаңа жұмыс берген қыз ооба мен э. сіз еш нерсе кылбай эле бул жумуштан жумасына беш миң он миң сом акча таба аласыз кандай бул эч нерсе кылбай элеби ооба эч нерсе кылбайсыз денсаулығыңыз кетпейді қой қой қой чоңыз жанагы сетой метой дегенің жанагы бирдеме сатып аласың анан сатасың анан артыңа үч адам алдыңа беш адам деген болсо иштебейм мен жок жок байке андай эмес бул жумуштан биринчиден товар сатпайсыз и сатып албайсыз дагы жөн гана түшүндүрүп а мен эмнени түшүндүрөм мен мисалы байке мисалы мисалы бул шампуньду өйлө сонун шампунь алып қойыңызшы пожалуйста деп түшіндіріп кетеміз түсіндіңіз бе бұл шампуньду бар помада бар туш бар ошолордун баарын алып қойыңыз керек Верните, пожалуйста, пожалуйста, верните. Храна, сюда, сюда, сюда, сюда. мына тұрып туруп турчу мен көрүп алайын эми могу ой эмне е тұрып тұршы мен мындай тұрып турсаң мен көрүп алайын тиги азыр герданың герданын келгенин көрүп алайынчы мындай ай отура бербей тұрып иш кылбайсыңбы тур огородду казбайсыңбы жаз келді уже эми жаз келе элек эле каяктагы жер тепкилейсиң эми жөн турчу тоскоол болот мындай туруп турсаң азыр мына могу кыз азыр соның жерине келді азыр качпайм дедим тур оокатыңды кыл болбосо отун жар отыра бербейді ертеден кешке түпте отырасың нұрбек болбойт да ушундай туура оокаттарыңды қыл эй негизичи мен саға үйленерде башым иштеген емес экен да көк мээ болгон екенмін да сага үйленерде сага эмес негизи мен айдинага эле үйлөнүшүм керек эле менчи ой